Hola y bienvenidos un día más a Chera Chef. Fijaos lo que os traigo hoy, se trata de berenjenas rellenas. Es una receta muy fácil de preparar, como todas las que se presentan en el canal y que además acepta un sinfín de variedades. Mucha atención porque con esta receta vais a sorprender a más de uno, así que vamos que empezamos. Los ingredientes que vamos a necesitar son muy fáciles de encontrar y además súper económicos. Esta receta se puede adaptar para vegetarianos, omitiendo la carne picada, obviamente, y sustituyéndola por cualquier verdura que más os guste. Necesitaremos queso rallado a vuestra elección, nuez moscada, pimienta negra, una cebolla, carne picada, unos 200 gramos aquí, que nos van a servir para dos berenjenas, un poquito de sal y una zanahoria. Bueno, vamos al lío. El primer paso es cortar las berenjenas por la mitad Después vamos a perfilar con la ayuda de un cuchillo alrededor de toda la berenjena sin llegar al borde y sin cortarlo, además no vamos a profundizar demasiado. Lo que vamos a hacer es simplemente delimitar el trozo de berenjena que vamos a utilizar para nuestro relleno. Ya sé que suena un poquito complicado, pero en cuanto lo veáis lo vais a entender. Así que efectuamos los mismos cortes que en el vídeo, que son primero bordear la berenjena Después vamos a cortar de forma diagonal en ambos sentidos, vamos a crear los rombos que estáis viendo en el vídeo. Tener cuidado de no perforar la piel de la berenjena. Y ya está, básicamente al final la ponemos en una bandeja, añadimos un poquito de sal y un chorrito de aceite de oliva porque todo esto va a ir al horno. Os voy a enseñar un truco para cuando tenemos que ser precisos con aceite de oliva y no queremos que salga un chorro de estos grandes, ¿vale? Si no disponemos de una boquilla especial, simplemente colocamos nuestro dedo pulgar en la boca de la botella, dejamos una pequeña apertura y listo. Fijaos qué chorrito más finito queda y qué sencillo todo. Así que bueno, como he dicho antes, vamos a meter estas berenjenas en un horno precalentado a 180 grados por unos 30 minutos, dejamos que se cocinen y pasamos al siguiente paso. Mientras las berenjenas están en el horno, vamos a poner en una sartén un poquito de aceite y vamos a pochar la cebolla que previamente hemos picado. Además vamos a añadir la zanahoria que también la hemos picado muy bien, ¿vale? Tiene que estar súper picadita. Cuando todo esté pochadito, aproximadamente unos 6-8 minutos, eso lo vais viendo vosotros, tienen que quedar bastante blanditas, vamos a añadir la carne picada y la vamos a cocinar. Para entonces las berenjenas estarán listas o a punto de salir del horno, simplemente tenemos que limpiarlas, que básicamente les quitamos toda la carne con la ayuda de una cuchara como veis en el vídeo. Gracias a los cortes que realizamos anteriormente deberían poder limpiarse fácilmente. Con paciencia sale muy bien, si veis que no sale fácilmente, meterlas otro ratito al horno hasta que se cocinen perfectamente. Vamos a añadir eh, esta mezcla a la sartén donde teníamos la cebolla, la zanahoria y la carne picada. Y básicamente ahora es cuando eh, deberíamos salpimentar nuestra mezcla. La vamos a probar y vamos a ajustarla si fuera necesario. Se le puede añadir un poquito de tomate frito China Chef, que podéis ver en la descripción del vídeo, para que le dé un toque mucho más jugoso. Eh, en esta ocasión opté por unos pimientos asados que también le vienen muy bien y le dan un sabor muy rico. Bueno, ya estamos en el paso final, simplemente nos queda rellenar nuestras berenjenas con la ayuda de una cuchara, ¿qué digo cuchara? Con un cucharón. Las tenemos que cargar bien de mezcla, que tengan consistencia, que sean contundentes y que nos alimenten. Ah, y ya está, vamos a rellenar todas las, las, cuatro berenjenas, ¿vale? Con esta mezcla vamos a tener para cuatro porciones que digamos que comerán unas dos personas, tres personas, depende de lo que comáis. Y ya está, finalmente simplemente tenemos que añadirles el queso rallado al final lo vamos a meter al grill hasta que se funda el queso. Yo en, este, en esta ocasión he utilizado mozzarella, pero podéis utilizar el queso que más os guste sin ningún problema. Como veis se nos quedan unas berenjenas rellenas muy sabrosas y súper fáciles de cocinar. Así que ya sabéis, si queréis comer sano con recetas muy fáciles en Chef cada semana vais a encontrar una nueva. Suscribíos si os ha gustado el vídeo y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.